ازيكم شباب عاملين ايه النهارده هنلعب لعبه انترنت كافيه آه وقبل ما نبدا تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الاعجاب انا اسف بس بقالي كتير ما عملتش فيديوهات كتيره فاخر فيديو عملته آه، لعبت ببجي ولا عايزيني العب ببجي كتير نعمل فيديوهات عن الانترنت كافيه تنزل تشترك في القناه عايزها مية الف مشترك وتفعل زر الاعجاب ماشي وفي واحد كده كان بعت تعليق وانا بشكره على التعليق ده وقالت تستمروا في التعليقات وتقولوا لي ايه اعجابكم في اللعبه دي ماشي يلا نبدا اللعبه دي يعني عباره عن كده سايبر انت بتعمل فيه حاجات يعني بتجيب الناس بتدخل لك وتدفع لك فلوس فكده بيجي لك فلوس هنشوفها دلوقتي يلا نبدا مع بعض اهي اشتغلت ماشي اطلع بس من البيت اهي واللي عايز ينزلها هتلاقيها على App Store او Play Store اسمها Internet Cafe يلا بقى نروح السايبر عايزين ناكل نروح ناكل الاول ناكل اهو ناكل الكلام ده يلا بقى نروح نبني السايبر بتاعنا هو فين اهو هو فين اهو هو ده السايبر زمان قاعدين يرموا زبالة بس السايبر موجود في المحل أنصحكم تنزلوها يا لعبة حلوة كده ماشي متنساش تشترك في القناة ماشي بس الوسيخ على الارض دي مش عارف اللي جاب الوسيخ عارف ازاي مش عارف ازاي نخش على الكمبيوتر الكمبيوتر دوت كده نشتري حاجة حاجة العيب يعني ازاي يعني يدخلوا وسط الكمبيوتر مش ماشي ننضف Чуть-чуть в канал нашли. وبيفتح صوت الكمبيوتر كل جمعة اقدر انزلكوا فيديو جيمز لا الاول البرنامج ده كان نشتري نشتري لعبة نشتري اللعبة دي ماشي اللعبة دي ودي كان اشتريت تلات ألعاب استنى بقى لغاية لما يجوا يلا شوف فاضل قد ايه لغاية لما يجوا ربي يخلصوا ويجوا هي في واحدة جت على برا كده خلصوا يلا نطلع ناخد الحاجة Baixa. Mexe, mexe. Passa aqui. Yalla koş. Telegram bir. Askeri. Değerlik. الوقت محل مفتوح الزبائن هتاخد حط البتاع دي في ماشي حلو لو الزبائن تيجي الساعة كام؟ الساعة اتناشر واربعتاشر دقيقة ماشي بنشوف درجة الحرارة حلوة حلوة اهو زبون زعلان عشان مش عنده حاجة ماشي نقول لأ احنا عندنا نجمتين هنشوف الزبون هيقول لنا ايه بعد ما يمشي ماشي ماشي ده في ساعة هتلاقي الزبون ماشي هنشوف هيقول لنا ايه نفتح الكمبيوتر تاني thank you for choosing يشكرني على حاجاتي شوف احنا عندنا أربع نجوم وأربعة وحداشر كده المحل بتاعنا هيبقى جاي حلو كده معايا تمام تلاف و ماشي اذا في زبون تاني او في زبون تاني داخل كده المحل هيكتر بعد كده هشتري اجهزة تانية لما الفلوس بقى تكتر هنشتري اجهزة كمبيوتر و PlayStation four حاجات بقى ماشي هنا تقييم فاضل شوية كده ونروح البيت بتاعنا وننام اللعبة عجبته زمان بدأت تكتر عايزين نغير الحيطات بتاعة المحل حيطة وحشة ماشي هنجيبها من هنا لا هو بنغير الحيطات منين لا هنا GT GTA six. مش عارف ايه جي تي إيه سيكس خلاص بص معانا خلينا نشتري حيطة جديدة لا مش من هنا يا ابننا الحيطة الجديدة من هنا لا برضو منين منين مش من هنا مش عارف الحيطة كبار منين مش من هنا ولا من هنا يا مصطفى خد خد ولا مين خلاص اي لقيناها نشتري اني حيطة اكتبولي في التعليق اه انا اشتري ديت ماشي واكتبوله في الطريقة اشتري تاني اشتري كمان ماشي كده زمان بقت بتكتر هو المحل بقى شكله حلو ونشتري أجهزة تانية ماشي اجهزه تانية من الأول اشتري اللعبة دي اشتري ماشي ونشتري حاجة تانية نشتري اللعبة دي دي بس كده يلا اللعبة دي دي فاضلها قد دي شوية اشوف الدنيا عاملة الجو عامل ايه بعد كده اشتري تكييف هو الجو كان حر اشتري تكييف اهو الجهاز عربيتي اهو الجهاز جه كده اشوفه اهو جه ماشي تمام não não da estrela. Aqui, olha lá. Toda a força vai depois de ir. Vamos passar aqui. Vamos encher esse quadrito aqui. Pensamos que é uma mancha de brinda. Vamos para os bitar aqui. Quadrito, outra estrela. Vamos jogar outra estrela. Outra estrela. نشوف الضرع تحت لا مش هادي ماشي كده جالي فلوس اما نشوف منين بنجيب البتاعة دي مكان يعني من حتة من هنا أكيد بس مش عارف منين لأ Gina, la favor tú. Hola Gina. Hola Gina. Hola Gina. fe Hola Gina. La vamos Gina. Vamos Gina. fe